sangat gembira sebab anak dibawa dibenarkan pulang hari ini. Ha. Dalam masa lebih kurang sebulan lebih ni memang kadang kita kecil juga fikiran ni. Tapi ya. sekolah kalau Bawa balik mana ni? Bawa balik ke Lundu. Lundu? Ya. Yeah. Oh, saya jauh tu. Ya. Yeah. Jam berapa bertolak dari Lundu? Tadi. Ha. Tadi pukul 10. Pergi balai polis dulu ambil kebenaran. Nak bawa ke Oh, ada ada ada case uh, kena tahan polis nanti. Jadi inilah persiapan yang kita kena buat. Jadi kena awal. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak ini mak. Eh? Okey okey. okay. Tolong jaga anak ni untuk sebulan lebih nanti. Risau, eh risau je lah. Sebab tak tahu apa dia buat dekat sini, makan dia macam mana. So, apa perasaan bila dia lepas balik? Oh, happy. Sangat-sangat happy. Sangat lega lah. <laughs> Ya. Yeah. Oh, dekat Samarinda. Samarinda. Yalah, selama ini risau juga tinggal anak di sini. Sekarang happy juga lah. Dia ada apa-apa yang berlaku pada anak. Boleh bawa pulang. Balik mana ni? Balik ke Pedu. Pasal tu Pedu. Ke Pedu? Oh, ha, Pedu. Dari <laughs> pukul berapa ke Tolak? Ha, ah, tolak tadi pukul 10. Pukul 10? Ha, pukul 10. Berapa lama terpisah dengan anak? Dah lama sejak, sejak PKP ni. Ha. Yeah. Eh. Ini dia, anak yang keberapa nih? Long. Dia anak yang pertama nih. Anak sulung eh? Anak sulung. Uh, anak yang kedua pun terkandas di Pulau Pinang sekarang. Oh, dua anak terkandas? <laughs> Dua. okay, okay. Mestilah gembira, semangat lah. dia Sebab walaupun kami orang sama-sama di kucing nak tapi dia si dapat keluar. Uh, ah, uh, ah, jadi itu ada dapat balik dia Alhamdulillah. Kita balik ke sini macam? Uh, Bandar Baru Semariam. Ah, Bandar Baru Semariam.